Ukrayna silahlı qüvvələri Donetsk vilayətinin Pavlovka kəndində işğalçı resortsunun tanklarını pusquya salıb. Nəticədə düşmənin bir tankı artilleriya zərbəsi ilə məhv edilib. Yanan tankın ekipajı qaçaraq canlarını qurtarmağa çalışıb. Arxadan gələn ikinci tank da sürətlə ərazidən uzaqlaşır.